саламатсыздар ма оқушылар кезекті сабағымыз қырық алтыншы параграф ампер күші сол қол ережесі деген тақырыпқа тоқталатын боламыз бүгінгі сабақта өткен сабақтың жалғасы жалпы электр өлшеуіш құралдардың және де электр қозғалғыштардың жұмыс істеу принциптерін үйренетін боласыңдар бүгінгі сабақта ампер күші дегеніміз не жалпы ампер күші дегеніміз бұл магнит өрісте орналасқан тогы бар ағынға әсер ететін күш яғни сол қол ереже сол қол ережесімен анықталынады сол қолымызды аламыз осы жерде жүрген токқа әсер ететін күш бұл ампер күш деп аталады яғни бас бармақ бізге ампер күшін береді сол кезде ампер күш тең болады ток күшін көбейтеміз индукцияға және ұзындықтың өзгерісіне көбейтеміз синус альфаға енді бұл жерде біз жазып кететініміз сол қол ережесімен қарастырылады барлықтарыңыз осы ереже бойынша сол қолдарыңыз арқылы ампер күшін анықтасаңдар болады енді бұл жерде f ампер күшінің өлшем бірлігі ньютон ток күшінің өлшем бірлігі ампер индукцияның өлшем бірлігі айттық тесла ұзындықтың өлшем бірлігі метр болып қарастырылады осы жерден формула түрлендіретін болсақ мысалы ток күшін табатын болсақ f ампер күшін бөлеміз индукция мен ұзындықтың өзгерісіне және синус альфаға деп қарастырылады ары қарай енді магнит өрісіндегі күш сипаттамасын яғни өріс индукция векторын қарастыратын болсақ ол кезде сол формуладан біз мына жерден нені табамыз индукцияны тапқан кезде формуламыз осылай қарастырылады екен яғни бұл ә, бағыт бұрғы ережесі бұл оң бұрғы ережесімен қарастырылады максималды күшті бөлеміз ға ал осыған байланысты бір есеп қарастыратын болсақ ә, жалпы әсер ететін күшті табу керек ол үшін біз не істейміз әрине f ампер күшін формуласы ток күшін көбейтеміз индукцияға көбейтеміз ұзындыққа нәтижесінде ток күшіміз бізде 20 индукциямыз 0 25 және 0 бүтін оннан екі так екі мен нөл кетсін сол кезде төрт көбейтеміз бір бөлінген төртке деген сөз төрттер қысқарады ол әрине бір ньютонға тең болады екен яғни осылай форма түрленіп ары қарай енді параллель топтардың өзара әрекеттесу күштері дейтін болсақ бізде жалпы ампер күшінің формасын былай жазуға болады мына екі форманы түрлендіру арқылы жаңа айтқан болатынбыз тогы бар өткізгіштегі индукция болса яғни мына жерде қарайтын болсаңыздар егер ток күштері бағыттас болса бағыттас болса айттық иә бір біріне істейді тебіледі деді демек арасындағы күш бұл бізге осы ә, тебіліс күшін береді екен ары қарай енді осы тақырыпқа байланысты ә, өздеріңіз қаншалықты форма қолдана аламыз қаншалықты түсіндік түсінбедік арқылы өздеріңіз ол есептерді шығарып түсінбеген комментарийлерді қалдырып көрсеңіздер болады жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз